Ya, ah, mengapa ini semua terjadi Tuhan sudah pula tuliskan ini Tadi yang satu tetapnya satu Pasti tuju dan tetap jitu Terjadi mesti ada angkara Mungkin dia ingin berdusta akan percintaan kita Tenang saja ku pasti ada Kenangan hanya tinggal kenangan Walau singkat tetap aku kenangkan jadi lagi mungkin berangan Walau pahit cuba tahankan Tak henti-henti tetap mencari Bayang-bayang semakin dikejari Harapnya aku tanpa ingatkan tian termasuk cinta dicita hilang diculik tapi berpeluh tercari di mana-mana lesap hilang punanya ke mana jika siang dapati hari tercerah, awan mendung jadi penghalang harapan agak cerah habisnya punah Ceriku diriku beralaskan girang Salam urut diri berlapis tutup niat Sedar jajah umur semakin meningkat Akan tiba jejak berjalan rentang bakar Tiba masanya nyawa akan diangkat Berikan cinta kepadanya sepenuh hatimu Jangan bila dah hilang baru kau rasa pilu Adrenalin bagai kerabut Racun menyeru ukiran kaligrafi terpampang benar dariku Mereka